Ça me paraissait très intéressant de commencer la visite par une entreprise de services numériques qui s'occupe de la transformation euh, digitale des entreprises. C'est ce que fait Talent. Talent, c'est une entreprise relativement récente, euh, bientôt 3000 euh, salariés, ce qui les rend extrêmement agiles pour se mettre à disposition de leurs clients pour comprendre leur métier. Il faut des entreprises qui les accompagnent dans leur transformation, que ce soit une entreprise française qui rayonne à l'international, évidemment, c'est important. Et puis surtout, moi, ce que je découvre, c'est une entreprise qui fait de l'inclusion, de la diversité, une force. Et ça aussi, on a besoin de ramener sur le marché du travail des gens qui sont exclus, d'avoir plus de femmes dans les métiers des technologies dont on sait que c'est les métiers d'avenir. C'est euh, par les entreprises qu'on réussira à promouvoir cette diversité, cette mixité dans les entreprises numériques Digital, qui sont des entreprises qui recrutent énormément et qui portent des métiers d'avenir qui pour la plupart n'existent pas encore aujourd'hui. Donc oui, je crois que c'est important qu'il y ait des mobilisations d'acteurs économiques comme Talent. C'est comment on prépare la France de demain. Talent nous y aide, donc bravo, bravo Talent.